fiats i fetes farem possible per segons amics fets i fetes que tal i com estem on és del pati pujant al carradet olé, olé, al revés des d'allà us mirava i se feia el distret olé, olé pica, soques, pica, soques, pica, soques, pica, soques, pica nos ares da vida. si, si mos destrossen Menorca no podré fer cançons com aquesta o, o, o similars, per tant me cago en Déu això no val això no pot ser per... Soc lluminosa, soc un mirall, solen jo s'unirà de la nit sol que el fa. En sol volta en un dia i torna a començar. Vaig a la gent seguim el mateix moviment Por la vida en nos aclarou Zastiłam kada Uładzia Żarima satarano Zamina tos dos Kina trubada Eis assim realment no cap d'entendre, no entenc com segons quins referents eh, volen fer unes coses però la foto que mostren és l'altra. Que mos entenem o no? Dir, volen fer unes coses que diuen que seran molt bones per tots però la foto que tothom entra i mostra eh, les eh, pires aquelles que tenim eh, a eh, Frankfurt, no sé on van mostrar les coses, mostren la foto d'aquella caleta verge amb un aigua turquesa fabulosa. Es com pasturars en clones I així mos ha anat. Ara estem en una situació de recessió important i amb molta gent que no té feina. Un moment, per tant, molt perillós, perquè és fàcil fer veure que determinats projectes es traduiran en l'activitat econòmica. A Menorca tornen a sonar projectes de camps de golf, acompanyats d'urbanització. Tornen a sonar esports esportius. A Menorca han tornat les pressions per desprotegir espais naturals molt, molt emblemàtics. Tot, diuen, orientat a reactivar l'economia. Davant això, hi ha molta gent disposada a dir que no mos ho creïn, que no mos creïn que aquests projectes serveixin per dinamitzar l'economia menorquina, que sabem que només serviran per recalificar terrenys i fer que pugin sobre el paper els actius d'algunes societats anònimes i d'alguns propietaris que han perdut la relació d'estima a Silla que tenien els seus avantpassats. Els que vivim aquí i ens preocupant de seguir la vida pública sabem que la fórmula de desprotegir territori i construir més coses no és cap sortida. Tothom pot veure la quantitat d'edificis construïts sense emprar que tenim a Menorca. Tothom pot veure la densitat de cartells que diuen que es venen, edificis, cases, parcel·les. Hi ha una gent que fa el discurs de que Menorca està massa protegida i que això ofega l'economia. En aquesta gent hi hem de dir que en subordinació territorial actual, abans de que la toquin, tenim encara una gran quantitat de terreny previst per urbanitzar. Menorca pot créixer encara de des d'un 30% més respecte dels terrenys urbans i urbanitzables que hi ha actualment construïts, en els nuclis tradicionals i les urbanitzacions de costa. Això ja ho hem dit, però sembla que hi ha, hi ha gent que no ho acaba d'entendre. I de direm noms concrets. A Menorca hi ha creixements prevists a cada nucli tradicional de cada poble, a Ciutadella, a Ferreries, a Mercadà, a les Mitjorn, a Ló, a Sant Lluís, a Castell, a Sant Climent i a Mó. I a més a més es mantenen creixements a zones turístiques com Canotells, Torre Solí, Son Bou, Sant Jaume, Sant Tomàs, platges de Fornells, Son Saura, Punta Grossa, Coves Noves, Vinibeca Nou, Son Ganxo, Catanfont, fu a platja, Sant Andria. En tot això per fer, com poden dir que la planificació territorial impedeix el, creixement, el creixement urbanístic? Senzillament, això no és cert. No fa cap falta desprotegir nous territoris, no fa cap falta posar en perill espais naturals emblemàtics, no fa cap falta, és clar, si els governants governen amb un objectiu d'interès general, que molta gent en mira. Quan li van dir al president del Consell Fa uns dies, en sessió plenària, hem de ser emprar aquest patrimoni, però sense consumir-lo. Tenim també un gran patrimoni social, que més fa estona que sap ser vostè. Un valor en alça que molts dels que estem en el món associatiu coneixem des de sempre. Des del BOC estem convençuts que es poden fer moltes coses per ajudar l'economia de Menorca, sense menjar morcilla. Aquests moments de crisi han de servir per impulsar noves economies, però que ajudin a solucionar problemes en tors de crear-ne de nous. Hem d'aprofitar per disminuir la gran dependència de combustible fòssil. Hem d'apostar per l'agricultura respectuosa fent productes diferenciats amb valor afegit, amb el valor afegit de conservar una illa com aquesta. Hem d'impulsar i anar a cercar, si fa falta, indústries que vulguin empènyer processos basats en elements naturals, que vagin substituint les substàncies contaminants, que encara estem emprant. Hem d'avançar en la recuperació de materials que ara són només residus, però que es poden convertir en recursos. Hem de promocionar un turisme que vulgui conèixer Castilla i que vulgui ajudar a conservar-la. I sabem que molta gent està en aquesta línia. Si sabem sumar esforços, com ho hem demostrat prou vegades, podrem aconseguir que Menorca segueixi sent un lloc diferent. Moltes gràcies.